कभी जाना नहीं मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया जमाना रुक जाएगा वक्त भी थम जाएगा पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए मैंने कभी जाना नहीं मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया जमाना रुक जाएगा वक्त भी थम जाएगा पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए मेरी चाहत जाना नहीं मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया जमाना रुक जाएगा वक्त भी थम जाएगा पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए कर दे रूह मेरी तेरे आने से मिला सुकून तेरा प्यार है मेरी जिंदगी तेरी खुशबू से महकी ये जमीन ये शुआ मेरा तुझसे इनायत है तू यीशु मेरा रास्ता है तू तुझ में मैं चलूं सहारा है तू मैंने कभी जाना नहीं मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार मुझसे किया जमाना रुक जाएगा वक्त भी थम जाएगा पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए मैंने कभी जान